ما هي أكثر الدول أماناً للخدمات المصرفية الخاصة؟ منذ التبادل التلقائي للمعلومات تغيرت قواعد الخدمات المصرفية الدولية الخاصة الحقيقة هي أن فتح الحساب المصرفي لغير المقيمين أصبح أمراً صعباً للغاية هناك خوف مفرط بين المصرفيين وضع الأموال بالخارج أصبح مرادفاً لغسل الأموال سأريكم أكثر البلدان أماناً للخدمات المصرفية الخاصة سوف أقدم لكم بعض النصائح حول كيفية التعامل مع البنوك سأريكم كيف يمكنكم فتح حساب مصرفي في يوم واحد بدون أي متاعب Caputo and Partners SwissBankingLawyers.com We fight for your money مرحبا بكم أنا إنزو كابوتو محامي مصرفي سويسري ومؤسس شركة محاماة Caputo and Partners ومؤسس موقع سويس بانكينج لويرز دوت كوم المكان الذي يجد فيه رجال الأعمال الدوليون نصائح وحلولا حول الخدمات المصرفية الخارجية وحماية الأصول العالمية والخدمات المصرفية الدولية الخاصة التفكير بوضع الأموال بالخارج سوف يقابله علامة تحذيرية حمراء كل شركة غير مسجلة أو أي شخص غير مقيم في بلد معين يعتبر مقيما بشكل غير قانوني في الخارج بالنسبة لبعض المصرفيين كلمة أعمال في الخارج تعني خطأ جنائيا إنها تمثل علامة حمراء معظم البنوك في المملكة المتحدة لا تفتح حسابات لشركات المملكة المتحدة المحلية إذا كان المالك المستفيد ليس مقيما في المملكة المتحدة ضباط الامتثال يمتلكون حق الكلمة الأخيرة في معظم الأسئلة في معظم الأحيان هناك قرار لجنة الامتثال على قسم الأعمال إذا حدث خطأ ما في مكافحة غسل الأموال فقد ارتكبت اللجنة الخطأ وليس مسؤول الامتثال فقط إنها استراتيجية نموذجية لحماية الوظائف داخل البنوك ويواجه المصرفيون خوفا مفرطا من كل شيء تقريبا فالبنوك تخاف من أي مخاطرة وتحاول الاستفسار عن أي عملاء جدد فهي تحاول تجنب المخاطر التي من الممكن أن تدمر الأعمال دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض البلدان التي لا يزال فيها فتح حساب ممكنا لكل شخص غير مقيم تعد قبرص اختصاص رصاصا مصرفيا خاصا ومصرفا خارجيا للعملاء الروس بشكل أساسي قبرص قبرص هي الولاية المصرفية الخارجية الأولى للعملاء الروس قبرص لديها شبكة معاهدة الازدواج الضريبي الموسعة أولا وقبل كل شيء مع الاتحاد الروسي الجميع يتذكر الأزمة المصرفية في قبرص في مارس 2013 وقد فعلت قبرص الكثير لجذب مستثمرين جدد أطلقوا برنامج المواطنة الجذابة للغاية عن طريق الاستثمار دون متطلبات الإقامة الفعلية والمادية وكانت هذه هي الأداة لتجنب التبادل التلقائي للمعلومات إذا قمت بفتح حساب مصرفي يحمل جواز سفر قبرصي جديد مع إقامة في قبرص بصفتك روسي فسيرسل البنك السويسري معلومات مصرفية إلى سلطات الضرائب القبرصية وليس إلى روسيا كان برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار جذابا للغاية ومن بين العديد من الأثرياء أو الرأسماليين الذين قاموا بشراء جواز سفر ثان تم أيضا جذب الرأسماليين المجرمين إلى البرنامج لإضفاء الشرعية على الأصول هاجم الاتحاد الأوروبي قبرص لأنها جمعت أموالا ذات أصل إجرامي اليوم مستوى العناية الواجبة للمشاركة في البرنامج أعلى بكثير قد تتذكر أن الودائع لدى بنك لايكي والتي تجاوزت 100 ألف يورو قد فقدت بالكامل تم تحويل 47.5% من الودائع لدى بنك قبرص إلى أسهم للبنك وضع الاتحاد الأوروبي تقنية جديدة على المحك وضع الاتحاد الأوروبي تقنية جديدة باسم إنقاذ البنك شرع الاتحاد الأوروبي في مصادرة الودائع من أجل تجنب الإفلاس منذ عام 2017 أصبح لدى الاتحاد الأوروبي تشريع إنقاذ وكفالة البنك والتي أصبحت جاهزة لدى البنك للتنفيذ لأزمة مصرفية مستقبلية ماذا يعني بالنسبة إليك؟ في حال حصول أزمة مستقبلية الاتحاد الأوروبي سيصادر مدخراتك ويساعد البنك على الخروج من الكارثة المالية بأموالك وهذا يعني حالة تأهب قصوى للمودعين تجنب الأنشطة المصرفية الخاصة الدولية مع جميع البنوك في الاتحاد الأوروبي جميع البلدان في الاتحاد الأوروبي تشكل خطرا على أموالك يجب عليك حماية وحفظ أموالك وليس حماية البنوك الأوروبية لقد أصبحت قبرص مكانا جذابا مرة أخرى سأخبرك بالسبب على الرغم من الأزمة القبرصية فإنه من الغريب أن كميات كبيرة من الأموال لا تزال تتدفق إلى قبرص وتفتح حسابات جديدة كل يوم هل تعرف لماذا؟ هذه هي الحقيقة السبب هو أنه لا يوجد مكان آخر نذهب إليه سوى قبرص إذا تم رفضك من قبل سلطات قضائية خاصة متعددة وإذا لم يكن لديك خيار آخر لفتح حساب مصرفي فجرب قبرص أو يمكنك الاتصال بنا وسوف نجد حلاً إذا عجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر أعجبني الآن إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات مثل هذه فتأكد من عدم تفويت مقاطع الفيديو الجديدة واشترك في قناة يوتيوب الخاصة بي انقر على زر الاشتراك وفعل زر الجرس هونغ كونغ كان فتح الحساب في هونغ كونغ سهلا للغاية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية منذ التبادل التلقائي للمعلومات أصبح ذلك كابوسا سوف يمكنك محاولة فتح حساب شركة في هونغ كونغ ولكنك سوف تكون بحاجة إلى إشراك الشركاء الصينيين في العلاقات التجارية سوف تحتاج إلى تبرير معقول يستند إلى الحجج الاقتصادية وجودك أيضا بالصين أمر ضروري وإلا لن يكون هناك فرصة إذا كنت تفعل ذلك بمفردك فستكون هذه المهمة مستحيلة إذا كنت بحاجة إلى حساب مصرفي خاص دولي في هونغ كونغ فاتصل بنا سنساعدك على إنشاء وتوثيق القصة الحقيقية والتي ستناسب حسابك المصرفي مع البنك في هونغ كونغ بناء على دعمك وتعاونك سنقوم بتكوين قصة موثوقة من أجلك إذا تم إعدادها من قبلنا فسوف تفتح حسابك في يوم واحد نحن مبدعون وفعالون لقد نجحنا في فتح الآلاف من الحسابات المصرفية الخارجية نحن نعرف بالضبط ما يحتاج إليه المسؤول الالتزام ليكون سعيدا سنغافورة سنغافورة هي ولاية قضائية جيدة إذا كنت تقوم بأعمال تجارية في آسيا ولكن فتح الحساب لغير المقيمين لن يكون سهلا أبدا البنوك في سنغافورة انتقائية للغاية وسوف تكون بحاجة إلى مبلغ كبير من المال فالحد الأدنى للإيداع هو نصف مليون دولار أمريكي يجب أن تكون شفافا جدا مع البنك ولكنك لن تجد مهاراتهم في اللغة الإنجليزية مثالية دائما وستقوم سنغافورة بتكييف قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعيار الإبلاغ الموحد ومجموعة القواعد الأساسية للأمن فإذا كنت تستطيع تقديم أدلة قوية توثق أصل أموالك فقد تكون مؤهلا للحصول على حساب مصرفي خارجي هناك. دبي الإمارات العربية المتحدة قد يكون فتح الحساب في دبي مكلفا للغاية ويستغرق وقتا طويلا لشركة أجنبية هناك الكثير من العمل الإداري المطلوب تنفيذه شخصيا لم توقع دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية لاهاي للتصديق لعام 1961 وهذا يعني أنه لا يمكن تصديق جميع الوثائق بشكل كبير مع اتفاقية التصديق أو معاهدة أبوستيل لذا سوف تكون بحاجة إلى ميسر محلي لتكون ناجحا عند فتح الحساب قدم العديد من العملاء طلب الإقامة الدائمة في دبي وشكلوا شركة محلية الشركة شرط للحصول على تصريح إقامة دائمة قد تحصل على تصريح إقامة دائمة دون الإقامة الدائمة في دبي يمكنك الاحتفاظ بتصريح الإقامة عن طريق السفر مرتين في السنة إلى دبي كمقيم وهمي في دبي من الأسهل بكثير فتح حساب مصرفي خارجي هناك النمسا في النمسا أصبح من الصعب للغاية إقامة علاقة مصرفية خاصة دولية بصفتك غير مقيم إنهم يغلقون الحسابات القديمة للعملاء تشتهر النمسا بالسلوك اللطيف لسكانها ولكن هذا لا ينطبق على المصرفيين فقد تم رفض معظم العملاء الذين جاءوا للحصول على حساب مصرفي بالنمسا لختنشتاين بجبال الألب بأوروبا الوسطى لختنشتاين هي ولاية ممتازة للخدمات المصرفية الدولية الخاصة المصرفيون متعلمون وسعداء بخدمة العملاء غير المقيمين لا يمكن مقارنة مستوى الخدمة والمهارة الاستثمارية بالمستوى العالي الذي تقدمه البنوك السويسرية ولكنها تقترب منه. لقد فوجئت بمدى سهولة فتح حساب مصرفي تجاري هناك. هناك بعض البنوك التي تقدم تمويلا تجاريا للأنشطة التجارية والدولية. إذا عجبك هذا الفيديو فانقر فوق الزر اشتراك وفعل زر الجرس. ميامي الولايات المتحدة الأمريكية من السهل جدا فتح الحساب في الولايات المتحدة الأمريكية لا تكشف الولايات المتحدة الأمريكية عن المعلومات المصرفية مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فكل شيء يركز على الولايات المتحدة وعلى الدولار الأمريكي لا توجد مهارات استثمار عالمية بالنسبة لبعض العملاء المعنيين في أمريكا الجنوبية قد تكون الخدمات المصرفية في ميامي حلا قابلا للتطبيق ولكني شخصيا أشعر بالكثير من التشكك حيال ذلك سويسرا هي الأفضل لحماية الأصول من المؤكد أن سويسرا هي البلد الأكثر تقدما للأنشطة المصرفية الخاصة الدولية منذ أكثر من 200 عام وخاصة في أوقات الأزمات حيث تعد سويسرا أفضل ملاذ آمن اليوم سويسرا تواجه العديد من الهجمات الدولية وعلى الرغم من سياسة النقود البيضاء فإن البنوك السويسرية لديها قضايا خطيرة في المحكمة استنادا إلى أخطاء ارتكبت في الماضي يبتز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات من البنوك السويسرية بناء على مزاعم تتعلق بالتهرب من الضرائب وأموال الفساد تتوفر حسابات الشركات الخارجية إذا تم دمجها مع حساب مصرفي خاص شخصي يحتوي على ملايين قليلة على الأقل حتى اليوم تلقى طلبات لفتح حسابات من أجل التهرب الضريبي وأموال الفساد لكن من المستحيل فتح حساب لدى البنوك السويسرية إذا كانت الأموال غير متوافقة مع الضرائب لا يزال من الممكن فتح حسابات مصرفية للأشخاص المعرضين سياسيا ولكن يجب أن تكون المعلومات الأساسية لا تشوبها شائبة يجب أن يتم تحليل كل حركة نقود سوف تطلب البنوك أدلة وثائقية ويجب أن تثبت أن أصل الأموال غير مرتبط بالفساد نحن نعرف جميع البنوك في سويسرا سوف نجد البنك الأكثر ملائمة من أجلك سوف نقدم لك بنكا على دراية بعمله يتم استثمار 30% من جميع الأموال على الأرض والتي يملكها أصحاب حسابات غير مقيمين في البنوك السويسرية سويسرا هي أفضل ولاية لحماية الأصول منذ أكثر من 200 عام البنوك السويسرية هي أفضل البنوك في العالم 30% من المستثمرين لا يمكن أن يكونوا خاطئين لذا لا تذهب وحدك إلى المقابلة مع البنك حيث يكون خطر الرفض أعلى بكثير إذا كنت وحدك نحن نوصيك بشدة بتعيين خبير أو مسؤول امتثال سابق يساعدك في فتح الحساب سوف تقلل من الإجهاد وتوفر الوقت والمال اتصل بنا الآن على 004144212 حسابك المصرفي السويسري هو تذكرة الدخول إلى مجتمع الأعمال الدولي البنك الكاريبي والاحتيال على حسابك المصرفي البنوك في جزر الكاريبي معقدة لا يتم الرسملة بشكل جيد يكون فتح الحساب أمرا محبطا للغاية ويستغرق وقتا طويلا إنهم يقبلون مبالغ كبيرة من الأموال القادمة ولكن سيكون من الصعب للغاية تحويل مبالغ كبيرة من المال الخدمات المصرفية في منطقة البحر الكاريبي يمكن أن تكون مخاطرة كبيرة، فهناك العديد من مزودي الشركات الخارجية الرخيصة والاحتيال في منطقة البحر الكاريبي. كان لدي عملاء فقدوا الملايين في بنوك منطقة البحر الكاريبي، فقد اخترعوا قصصا احتيالية وحظروا الأصول. لا يمكن للعديد من العملاء نقل أموالهم من منطقة البحر الكاريبي، لذا كن حذرا جدا من مزودي الشركات بالخارج والبنوك في منطقة البحر الكاريبي. توفر جزر كايمان اختصاصا ممتازا لإنشاء صناديق التحوط ويتم فتح الحسابات المصرفية لصناديق التحوط في سويسرا فقط تعد جزر كايمان مكانا جيدا لقضاء عطلتك المقبلة على الشاطئ ولكن بالتأكيد ليس للخدمات المصرفية الخاصة الدولية الحياة بدون حساب مصرفي نحن نحتاج إلى حساب مصرفي طوال الوقت كان لدي عملاء يعيشون دون حساب مصرفي فقد ارتكبوا أخطاء في الماضي ولكن البنوك لها الايد العليا ولكن لا يمكننا فرض تعليماتنا على البنك إذا كان البنك غير مستعد للتعاون فإذا كان لديك حساب مصرفي في الخارج فلا تغلقه حتى لو كلفك الأمر بعض الأموال الإضافية ليس هناك ما يضمن أنك ستكون في وضع يسمح لك بفتح حساب بنكي جديد لا تحتفظ بكل أموالك في مكان واحد عليك تنويع المخاطر الخاصة بك عن طريق فتح حسابات في أكثر من بنك استثمر المبالغ التي تتجاوز 100 ألف يورو في السندات والأسهم في قبرص تتم مصادرة النقود فقط في سويسرا جميع الاستثمارات في السندات والأسهم تكون محمية من الإفلاس بموجب القانون يحمي قانون الإفلاس السويسري المستثمرين في حالة إفلاس البنك لن تكون استثماراتك جزءا من مخزون الإفلاس على سبيل المثال يضمن لك بنك كانتون زيورخ جميع الأموال حتى في حالة الإفلاس كيفية التواصل مع ضباط الامتثال سأقدم لك بعض النصائح حول كيفية التعامل مع مسؤول الالتزام إذا كان ضابط الامتثال سوف يطرح عليك سؤالا فيجب عليك الإجابة على الفور أي تأخير قد يخلق الشك تأكد من أن لديك فواتير وعقود جاهزة للعرض على مسؤول الالتزام لا تحاول تقديم معلومات خاطئة يمكن أن تؤدي المعلومات الملفقة إلى إرسال تقرير نشاط مشبوه إلى مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال يمكن تجميد الأصول الخاصة بك لعدة أشهر إن لم يكن سنوات كنت قاتلت منذ أكثر من عامين مع المدعي العام لاستعادة الأموال تجنب المعاملات بالدولار الأمريكي المعاملات بالدولار الأمريكي قد تسبب أسئلة وتحقيقات غبية حيث ما أمكن يجب عليك إجراء معاملات بالفرنك السويسري أو اليورو السحب النقدي بكميات كبيرة يمثل مشكلة إذا كنت تخطط لمعاملة حساسة يرجى الاتصال بي أولا اتصل بي ودعنا نناقش أفضل طريقة لهيكلة معاملة آمنة اتصل بي الآن إذا كنت منخرطا في معاملات حساسة مثل التداول عبر الإنترنت أو الترفيه للبالغين أو الفوركس فيمكنك تغيير البنك قبل تجميد أموالك نحن نعرف بالضبط أي بنك قادر على التعامل مع الأنشطة الحساسة أصبح عالم البنوك الدولية الخاصة أكثر تعقيدا القواعد تتغير دائما كل حالة مختلفة عن الأخرى وتحتاج إلى عناية خاصة إذا كان لديك مشكلة فاتصل بي الآن ودعنا نناقش خياراتك اشترك في قناة يوتيوب فمثل هذه المعلومات لا يمكن العثور عليها في الجامعات والمكتبات ولا على شبكة الإنترنت إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول حسابك المصرفي في الخارج والخدمات المصرفية الخارجية والتحسين الضريبي الدولي وإدارة الثروات وحماية الأصول فأنا أشارك ذلك مع المشتركين فقط فقط عليك توقيع خطاب مكتب المحاماة بناء على هذه المعلومات ستوفر المزيد من المال وستوسع أعمالك بشكل أسرع من منافسيك تحقق من مدونة الفيديو التعليمية على موقعنا على الإنترنت حيث ستجد روابط لمزيد من مقالاتنا سهلة القراءة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فورية في حسابك المصرفي الخاص إذا كان لديك سؤال سري أو حساس فعليك مناقشة ذلك معي فقط اتصل بي الآن على 0041 212 4404 كن ثريا وابق ثريا أتمنى لك يوما سعيدا